coba, enak banget. Hmm, Tango Choco Tiramisu. Tango Choco Java Mocha. Hmm, coklatnya. Cobain ya. Ah. Berapa lapis? Tango ratusan. Oh, mau lagi.